दोस्तों अगर आप मोगरा की कटिंग को पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो ये आसानी से ग्रो हो सकती हैं ये देखिए एक महीने के अंदर इसमें कितनी रूट्स आ चुकी हैं मैंने दो कटिंग ग्रो कर रही पानी में देखिए इसमें रूट कितनी आ गई हैं इसको और दूसरे में देखिए ये ये दूसरे नोट से यहाँ से रूट आ रही हैं इसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं पानी में ग्रो आसानी से हो जाता है लेकिन इसमें जो पानी है आपको चेंज करते रहना पड़ेगा हर पाँचवें छठे दिन क्योंकि इसमें जो है फंगस आने का डर रहता है इसमें इस टाइप की जो काई लग जाती है उससे ख़राब हो सकता है पौधा ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ रही हैं इसमें इसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं उसके बाद इसको आप कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए अच्छी सी अं, खाद वाली मिट्टी बनाकर उसमें लगा सकते हैं और इसमें देखिए नई नई लीव आ चुकी हैं